Ni dia poket Doraemon. Okay, mari kita buka. Jadi ada six pieces. Mari kita. Una use. Hai, assalamualaikum. Hari ni seperti yang korang dapat lihat depan aku ni aku ada poket Doraemon. Channel lagu Doraemon. Nyanyi semua sekali. Depan aku ni ada 6 flavor berbeza. Ad last start di kanan aku ni ada flavor vanilla, ini ada Belgian coklat. Ini ada caramello, mango cheesecake, pandan gula melaka dan juga last kali cheese. Paling menarik tu nampaknya dekat cheese dengan pandan gula melaka tu lah. Mango tu ha, ada. So kita nak rasa. Aku takkan habiskan semua ni sebab uh, okay, belakang tabi aku semua nak rasa juga. Kita beli satu je sebab kita nak rasa dulu macam mana kan. So marilah kita ibarat kita makan Okay, kita potong. So, aku nak mulakan mana? Vanilla dulu ke? Mari. Kita. Ni vanilla punya flavor. Happy birthday to you. Ni aku baru je keluarkan dari eh. Uh, freezer. So, dia masih beku. Eh. Katanya, boleh dimakan secara beku ataupun secara sejuk. Secara beku, dimakan aiskrim lah. Secara sejuk tu, kita keluarkan awas, dalam 10 hingga 15 minit kan kita makan Okay, bismillah aku rasa yang vanila dulu eh memang sejuk eh cream sebab aku letak kat freezer eh. nak kita makan apa banyak kita kata dapat 5 in 1 ada 5 rasa seperti kita makan roti ice cream. ya betul yang kedua kita makan ice cream cake. Ketiga kita dah makan cream puff. Keempat dorayaki dan kelima kek. Ada rasa semua tu. Mari lah kita tanpa memasak cuba yang kedua. Belgium chocolate ni. Eh, wah, nampak tu. Hmm, mesti sedap kan sebab coklat. Ah, beku lagi guys. Guys. Potong sikit Eh. Tak kenyang ni aku makan. Ah. dan ada coklat drizzle Mari kita cuba lain Mana tahu mungkin luar biasa rasanya Kita ada caramello Tak nampak sangat caramel I think caramel Mesti ice cream vanilla juga kan Tapi dia um, Buat letak si caramel si Sirap je atas tu je Bismillahirrahmanirrahim Tak apa lah makan kecil sekarang aku makan satu habis pula. Okay, habis tapi nak bagi orang lain rasa eh. Okay. Seterusnya. The mango cheesecake. Nampak tu potongan. Rasa dia lebih kurang je. Yang bezakan dia punya topping tu je lah. Sebab aku rasa aiskrim dia yang ni semua sama. Kecuali yang coklat tu. Tapi yang pandan ni dengan pandan tu taklah mesti lah aiskrim pandan kan. Caramelo ni dengan ni tak sure. Lah. Cheesecake kot dalam ni. Bismillah. sedap Ada rasa mango tu Nice, nice Next one Pandan gula Melaka ni Pandan gula Melaka Dua ni nampak menarik ada apa Shredded ni Ooh. Bismillah Okay, rasa pandan Dan gula Melaka Ni apa? Kelapa ke? Aku tak sure. Tapi sedap ah. Okay, last one. Kita ada cheese. Ya, yeah, nampak cheese. Benda ni dah lama dah viralnya. Aku pun dah tengok je kat Facebook tu. Tak puas hati aku. Rasanya aku dapat juga rasa. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Gratis ni Overall yang aku boleh katakan Semuanya Sedap Tapi aku rasa paling sedap Tak tahu lah nak cakap Mungkin yang pandan gula melaka ni Dengan yang mango cheesecake Good Yang lain pun sedap juga Cheese pun sedap Tapi tak tahu lah nak pilih macam mana Korang kena lah cuba sendiri Uh, ah, kau tengok kan siapa je dah makan Ada Jojo dah makan Lepas tu ada juga youtuber lain dah makan Sebab benda ni memang dah lama dah Baru je aku dapat nak rasa kan Soalan lah kita buat je lah video Walaupun kita rasa sepotong-sepotong je Kita kata cuba rasa okay aku, Kalau korang dapatkan bolehlah cari Ejen-ejen dia ada aku rasa seluruh negeri Okay aku rasa itu saja kot video aku untuk kali ini Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Okay pada yang belum Oh lupa aku nak tahu Satu box ni harga dia RM16 Okay ada enam flavor ni berbaloi lah pada aku memang sedap kalau korang suka jenis ni macam ais krim aku tak cuba makan secara sejuk macam bukan ais krim macam ais uh, roti whatever tadi aku cakap Di, kita boleh sim, uh, benda ni boleh tahan simpan dalam freezer lama eh aku lupa 2 hari minggu dua minggu kalau dalam chile boleh tahan 3 hari so boleh tahan lama kalau korang beli ni boleh simpan dalam freezer boleh tahan dalam 2 minggu katanya dekat sini kalau korang simpan dekat chiller boleh tahan dalam masa 2 hari, 3 hari. Hmm, kurang macam itulah. Okay. Itu saja. Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Sedap guys, sedap. You guys should try this. Da da da da da da da.